Tadu kala hön jengau nungakan mo. Amat skiepet bisa amim höningkin. Kingit garbi se sipka kan gre kungu dagi. Dagi bisa te manin hohog di dagi. Yangil do bukki bisa taru ihol do. Tar ihol do bijana tar hargiski dagifki bultala isetjena. maatiilla vai ngalla niki saara mundu ella setkenä ta hurvan javana visa juulai. Omna alla voi mukaan multaajassa kirkkojassa sikkaamiijassa bisa. Tarvajava isä saatara dögi, kingi, kingittare. Kingit isä saada, oli ajin hariktalta, 90 saada thatiga dukin hogtanda dukin dagi saar dalan yaangil tiki kun la, irtiki dadag jer dagi boi oki okki oidar ela hawal thago thagoran tar dagi yang ka kundula amoksa iholdula quranak ta, tadu jun bisa tar kingitni Odu bija jangasala tandi ilada odu hororo. Odu kohina tandi ekun mada bakara ilada hororo. Guusatar voyeotar kingit. Tadu juuru hutasi visa tar kingit. Hutalin bija salvisal tar juure. Taringillin nun taringil taringil nu num bija jengas guusa. Piika tirganiwa vultaadingnam kyrkojämnem, talvolta namaka mångnem, tar kingit kuusa. Tar ngaalit na baja bilden tar kingittu. Sim dolbo tadu iholdu nuornun tin ahki. Tadu kala timatna ngaarildakin tar baja, e, tar kingit urukki, dagilukki jordalan, voltaa naahenukki. Tarkon hutal nunin videokki tarboyo. Hutalin tadu videokkil. Ela haval omokki tar dagna omokki tar kingit bisa. Omokki uldala boingai omokki niki saara omokki mundu kaara omokki. Boingai iraksal galita omokki bisa. Tar alla, tar, tar, tar boje joukki, hilatna joukki, tar ulda ja mourokin. Utal vi javdaten tar jogu joukki visa, tar kingit. Tar alla omna, dagilchalan, duuma jäsää tar boja. Onjan ngalukkaan ni äjä binnanar hutalvan. Minna daten duun detki tar, juv dagallaan. Ju, Hala dumai jana dumai jana tarbaya angca. Hala biara mot ange bai ngai raksawan olgita. Bai ngai sawan tar kingita mom nawan ingat tawan usada de la satki olgisa naptala. Olgisa da tadukala tarimita du lokoso ayamamat olgodon. Togo minino опять да гильча кингит, опять булта надя. Хала, боя так думайте, би умтуна окта. Ор иракседук. Умтуна одям да, утак бан налуккан дингов. Умтун мадуктана. Aralla amintin hurusallan hektakarbo oltjatar boja. Hektakarbo. Hektakarduk matina anjan olkea mojan um tare. Mojan oran högta kantuk. Amintin Irak moratarngil pet alko olkosao jajaran. Tar hutolin annuktas annuktak kilvisal. Ekon <clears throat> ma ojande. Re viivunavar ojam guisaatar boyi, guunif kiivisaatar boyi. Amin duvar anal hilbara hala. wawi wuna war ojam jayaf ki bisar amintin awa jari wani shok kida odani sara tarala taga mini na pet terga ni tikin gir ko jakki taga mini na pet horosa. dagil char dalan tar am kan kingit wahi ala garal jangaw busa bisa garoy garoy ya agir ko jangaw tarala Tar huru huru muurakin oldan tar untuunna um i tar böja. Tar iraksen miangdan da mm, oran tar untuunna um i tar hektakardu mojan okanum. Angit irakset olgot tar burkiren Burkkiran da moolla mool moongilla i duktaura i orananan moolduk. Juur moova mookaan mooran. doktorii. Aloituktam kaarinda hutelin jo, joon maasilkäl. Kingit hutelin te tar jo, joon maasilkäl. Obay bayo akal nulvse bijagin akal doktora. Ovi japta sa ika kana viljangaata rit kuusaatar hutelboon. Tungi ka saada halla bi ika kannangar batin aalokkaan jingaw gunna duuma itseatar bayo. Aalokkaan jimda hogdiltarengilin dagi dagi wukkan jingo ham itar ju ju dagalan duktal ka kutcha tar umtuun mi boye valusip chut igin gu ige i haddu hobifki igin ultajifki ultal cha ka kontarengin orgar dargar yo saltar kingi tutalin yo salda boje ja čakala, čakala, čakal, gulčal tar boje, alta selčal. Veli syptü keme oruptü uyun davemi, atakala takal. Hala hurukkalda, minna, dagivuskalda juktagusa. Ödese dagivuhina da örit vaattinga hunnagusa. Taringilin gusala hurup jengavon, hurup jengavon ei kakaan hinna irtiki viranjus. Riaklaa hurukkaldu vunna hargiski kun hilbatsatar voja. Jukta duutin ugrandaatar umtuvun migasa umtu umtuvun migakaanam umtuvun milu duktajana oitin. Dagifkaan visa oitin ukkaanam. Martin hugdi laatin hal, amin mar bokolta kouhal. ордалан хорух салтар боёо холоду нодакылды гиги тисетчерин ботар боё холоду нодакылды бури кылды минна гусо того кылды ду таду хайду того того того косо юн исевридун юн таду биса дагин Korgohol indragore thakar sol ila odan ergunna. Ultan korevran. Tarda tar ju jula namura taringilin. Halangan aja kalda kalda mara ada gari gunjena. Ada doktal cha umtun mi. Hala hororo hororo ngalifse ya ngalifse. Atara wadu kamara. Atara warga adu kisa ulda. Horora ardalan dagilda jutki kun mar. Tarkingi totalin. Tarda tarbayla argari tata saldawa jami. Tarkingi totalin. Talinda maninda. Yosalara garit.